السلام علیکم پیارے دوستوں کیا حال ہے کیسے ہیں آپ اچھا آج بات کریں گے دوستوں ہم کہ کون سی چیزیں پاکستان میں <clears throat> لائی اور لے جائی جا سکتی ہیں یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بارے میں <clears throat> اور کون سی چیزوں پر پابندی ہے جو کہ ہم پاکستان سے باہر ایکسپورٹ یا پاکستان میں درآمد نہیں کر سکتے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں تو ڈیئر ریڈر یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کے اوپر کون سا جو قانون ہے وہ ڈیل کرتا ہے ان کو custom act nineteen sixty nine جو ہے کسٹم کے تمام معاملات کو جو کہ کسٹم سے ریلیٹڈ اس کے پہ کتنا کسٹم ہے کسٹم کے فیسر اور کسٹم کے قوانین بیل سے لے کے ٹرائل سزا ہر چیز کو ڈیل کرنے والا custom act nineteen sixty nine ہے اب اس کا سیکشن ہے ففٹین سکسٹین جو کہ اور بتاتا ہے کہ اس میں کون کون سے جو چیزیں ہیں جو پروہیپٹیڈ ہیں پاکستان میں لائی نہیں اور یہاں سے ایکسپورٹ نہیں کی جا سکتی سیکشن ففٹین کو دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ no good specified in the following class shall be brought into or taken out of Pakistan namely counterfeit coins or اور counterfeit currency note and any other counterfeit product اب یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی سکے جو کہ بشاہبت رکھتے ہوں کرنسی کے ساتھ اور uh, اس کے بعد سکے ہوں یا نوٹ ہوں اور دوسری کوئی پروڈکٹ اس طرح کی جو کہ کونٹر فیٹ ہو وہ لائی اور لے کر پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے آپ اب اسی سیکشن کا بھی آپ کلاس دیکھ لیں اس میں وہ کہہ رہا ہے این آف سین بکس کوئی ایسی بک جو کہ آف سین ہو اور اس طرح کا پمفلٹ جو کہ اس میں سیکس سے ریلیٹڈ مٹیریل ہو اور پیپر ڈرائنگ پینٹنگ اور ریپرزنٹیشن فگر فوٹوگراف فلم اور آرٹیکل ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ سی ڈی اور ریکارڈنگ اور اینی ادر میڈیا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپسین ہوں یا اس میں ایسا مٹیریل موجود ہو تو وہ لانے اور لے جانے پر پابندی ہے اب یہ اس کی سی کلاس دیکھ لیتے ہیں goods having applied thereto counterfeit trade mark اب یہ جو مشابت رکھتا ہوگا ٹریڈ مارک یا ملتا جلتا سیم طرح کا بنایا ہو جو جی دوستو اس میں اب دوسرے ایشو ہیں جو کہ چیزوں کے بارے میں ہے کاپی رائٹ میں کوئی بھی کانٹینٹ ہو جو کہ پاکستان میں جو کاپی رائٹ آرڈیننس کے تحت مشہورت رکھتا ہو یا اس میں پینٹنٹ آرڈیننس ہے اس میں دوسرے آرڈیننس ہیں لیکن یہ ہر چیز کے حساب سے مختلف ہوں گے اور اس میں یہ ہماری ویب سائٹ ہے اس کا ہم لنکس نیچے دے دیں گے وہاں پہ آ کے آپ اس میں یہ پڑھ لیجیے گا کون کون سی چیزیں ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ دوست کو کیسز کے بارے میں اس کا کوئی کیس ہو تو وہ مشورہ کرنا چاہے تو ہمارا نیچے نمبر بھی دیا گیا ہے تو اس پہ آپ مشورہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کاپی رائٹ کانٹینٹ ہر ایک مٹیریل کے حساب سے مختلف ہوتا ہے تو اس کی تشریح یہاں پہ کرنی تھوڑی مشکل ہوگی تو لہٰذا ہم اگر کسی دوست کا مسئلہ ہو تو وہ ہم کو نیچے کمنٹس میں لکھ کر یا کال کر کے ہم سے پوچھ سکتا ہے اور یہ ساری ڈیٹیل جو ہے ہماری ویب سائٹ کا لنک جو ہم نیچے دیں گے اس پہ موجود ہوگا آپ وہاں پہ تسلی سے پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں اچھا دوستو تو اب ہم سیکشن سکسٹین کی بات کر لیتے ہیں جو کہ پاور دی گئی ہے اس میں پاور ٹو پروہبٹ اور restrict importation and exportation of goods federal government جو ہوگی جو کہ وفاقی حکومت ہے میں from time to time by notification in the official gazette وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ چاہے آفیشیل گزٹ کے اندر نوٹیفکیشن دے کے ممنوعہ جو چیزیں ہیں ان کو پابندی بھی لگا سکتی ہے اور پاکستان سے لانے پر اور پاکستان سے باہر پر کسی بھی ٹائم وہ پابندی لگا سکتی ہے اس کے پاس پاور ہے صوبائی اور ڈسکرپشن بائی ایئر سی اور لینڈ یعنی زمینی راستے سے ہوائی یا سمندری راستے سے پابندی لگا سکتی ہے اب اس میں نیچے سیکشن سیونٹین جو ہے وہ اس کو بتا رہا ہے اس کی سزا اور سیزر اور کوالیفیکیشن ضبطگی جو ہوگی چیزوں کی امپورٹڈ جو کہ امپورٹ کی گئی violation of section fifteen or sixteen اوپر والے ففٹین اور سکسٹین سیکشن کی وائلیشن کی کیا پلنٹی ہوگی یہ نیچے سیکشن سیونٹین بتا رہا ہے where any are imported into or attempt to be exported out of Pakistan کوئی چیز جو پاکستان میں امپورٹ کی گئی یا کوشش کی گئی باہر ایکسپورٹ کرنے کی in violation of previous section fifteen or notification under section sixteen یہ جو چیزیں ہیں such good shall without prejudice to any other penalty to which the offender may be liable under this Act or the rule made there under any other law be liable to detention for seizure or confiscation, subject to approval in officer below to the rank of Assistant Collector, and custom seizure of our confiscation through adjudication if required. تو اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر اس قانون کے تحت جو سیکشن کے تحت پلنٹی بنتی ہوگی وہ بنے گی یا کسی دوسرے قانون کے تحت اگر اس کی خلاف ورزی بنتی ہے تو وہ لاگو ہوگا لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اس پہ مشورہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کون سی سزا جو ہے بنتی ہے اور کون سی نہیں بنتی ہے تو یہ تھا سب ہمارا آج کا ویڈیو امید ہے دوستوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ آگلی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے غلام مرسا میرے ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے اللہ حافظ